погнали! Суету охота. Ебать. Я ты крыса, а? criança. Опа, кого-то хлопнули, братан. Ну нахер. Э, ну ты видел? Видел? вообще, вообще, вообще, вообще, вообще, по ее. насилие в порно, весело задорно. Если не с тобой.